uh, eh, chamo-me Valdir Pimenta. Eh, na minha declaração de candidatura eu escolhi, eh, por inspiração de um amigo meu, não dar muitos detalhes sobre o meu, o meu background e se calhar acabei por falhar, exagerar um bocadinho nesse sentido. A minha intenção era combater um bocadinho essa tendência que nós como humanos e particularmente na política temos de basear-nos um bocado na... Um, ter algum preconceito com base na, a formação das pessoas, eh, a política acaba por ser um bocado um jogo de personalidades e quis focar a minha candidatura um bocado mais na, nos assuntos que, que, me puxaram para, para este projeto, uh, mas acho que vos devo pelo menos alguma introdução. Portanto, eu sou originalmente cabo-verdiano, já vivo em Portugal há para aí 10 anos, uh, sou obviamente cidadão português, sou não me Uh, sou estudante de doutoramento em informática, um, e já participei em vários movimentos, vários, enfim, várias uh, tentativas mais ou menos formais, mais, mais para informal, mas algumas relativamente formais, associações, etc. Sempre tentar causar alguma modificação uh, no que eu ia identificando como problemas, tanto a nível estudantil, etc. Uh, ah, eu já previa, de acordo com o que eu tinha andado a seguir, pelas discussões do livro Tempo de Avançar, que ia haver muitos candidatos competentes, experientes uh, eh, preparados, dedicados e que provavelmente eu não me faria tanta falta de conseguir agora comprovar só com um pouco que eu já ouvi, mas uh, acabei por me convencer. Hum? Acabei por me convencer uh, que se calhar a falta que eu podia fazer era trazer uma perspectiva relativamente diferente. Isto porquê? Uh, penso que sou um dos candidatos mais jovens aqui, pelo menos no Círculo de Braga, e essa, se calhar, essa falta de perspectiva histórica fez com que muito do que eu sei sobre uh, história política, uh, enfim, história em geral, tenha vindo de estudos que eu fui fazendo. E eu, como alguém da área da, da informática e, digamos, um bocadinho de ciências, tentei abordar essa aprendizagem de um ponto de vista mais tentar encontrar padrões e não, e não aprender tudo exaustivamente. E os padrões que eu consegui, não eu discernir, mas sim teorias que já são uh, mais conhecidas são de que as mudanças só podem ser feitas se forem mudadas, se forem feitas mudanças estruturais, ou seja, nós podemos trocar as pessoas, nós podemos trocar uh, os políticos, mas se os sistemas que estão em vigor continuarem uh, como estão, basicamente, por melhores que as pessoas sejam, vamos ser forçados, uh, vamos acabar por cair outra vez nos mesmos problemas. Um exemplo era a questão do, já não lembro quem é que falou nos dois partidos, que na verdade é uma inevitabilidade do sistema de, de eleitoral que existe, não é? De, de eleição por, eh, por maioria. Há os termos técnicos que eu não estudei isso em detalhe, mas essencialmente quero focar-me é, eh, nesta candidatura que eu acho que posso fazer algum, alguma na experiência, mas o que eu, o que eu estudei pessoalmente é focar-me em mudanças estruturais, em termos económicos, por exemplo, com, eh, com uh, propostas alguns, se calhar, até radicais, eh, digamos, inovadores. Eh, em termos económicos, por exemplo, com propostas de rendimento básico incondicional, em relação à política, por exemplo, de forma a mudar a forma como os, os políticos participam, eh, como nós tratamos os políticos como sociedade, ou seja, se calhar as rebeliões que os políticos têm, sim, vou, vou terminar já. Uh, em termos educativos, enfim, basicamente quero focar-me em, em e trazer atenção para reformas estruturais e não meramente uh, específicas de problemas que temos neste momento, mas que na verdade são reflexos de ciclos que vão acontecendo ao longo da história.